E fala galera beleza, eu sou a Duzuki com mais um vídeo no canal, e vim falar um pouco sobre o meu vídeo passado, que eu citei as minhas duas teorias que eu acertei como sempre kkk, falando de Baloch e também dos novos dinossauros que iam chegar ao jogo, que são os T-Rex, e sim, o animal já acabou de confirmar que eles são reais no Instagram. Agora vamos ver o vídeo que eles acabou de postar. you.